Probablement hem de parar un moment, saber mirar enrere, saber valorar tot allò que hem aconseguit i també tot allò que no hem aconseguit i per què no ho hem aconseguit, per poder tirar de nou endavant, per poder aconseguir tots aquells objectius que ens hem proposat absolutament sempre. I per fer això hi ha moltes coses clau i probablement durant l'any vinent veurem moltes d'aquestes coses claus que n'hi ha. Però n'hi ha una que és essencial, la construcció d'una nova força política per i de Catalunya. Perquè probablement hem d'entendre en la construcció d'aquest nou cicle i en construcció d'aquesta nova força política que en realitat nosaltres no hem vingut, o sigui que nosaltres sorgim d'una nova època històrica. Nosaltres no hem vingut aquí a substituir un espai polític del passat. No hem vingut a ser l'espai 2.0 amb més frescura, d'un espai preexistent. No estem aquí ni per, no estem aquí per la nostra millor o pitjor habilitat política, encara que sí pels esforços de milers de persones, per això, sinó per un canvi que és profund i és un canvi històric.